हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम डॉक्टर अंशुमन कौशल है और मैं एक सीनियर लैप्रोस्कोपिक बेरियाट्रिक और हर्निया सर्जन हूँ आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है यहाँ पर मैं आपको अलग अलग तरह की जो सर्जिकल प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में जानकारी दूंगा साथ ही मैं आपसे डिस्कस करूंगा तरह तरह के जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं उनके बारे में मेरा मकसद आपको सिर्फ यह बताना है कि कौन सा ट्रीटमेंट सही है और कौन सा ट्रीटमेंट गलत है इस बारे में मैं आपसे चर्चा करता रहूँगा तो आइए शुरू करते हैं फ्रेंड्स आपको जान के काफ़ी आश्चर्य होगा कि हर्निया की जो प्रॉब्लम है उसका डिस्क्रिप्शन या उसका उल्लेख जो हमारे पुराने जो रिलीजियस टेक्स और जो दूसरी किताबें हैं उसमें भी मिलता है इजिप्ट के फराहो रैमसेस द फिफ्थ को हर्निया था हर्निया का इलाज प्राचीन काल में सिर्फ उस स्थिति में किया जाता था जब ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाए और विश्वास मानिए आपको बड़ी हैरत होगी अगर मैं आपको बताऊं कि किस तरह के ट्रीटमेंट्स होते थे वो बिना एनेस्थीसिया के बिना किसी तरह कोई दर्द निवारक दिए हर्निया के लिए मरीज़ को उल्टा लटका देना या फिर पैरों से हाथों से दबा के जो हर्निया की जो स्वेलिंग है उसको रिड्यूस करना या फिर अभी रिसेंटली दसवीं या ग्यारहवीं शताब्दी तक ब्रांडिंग करना मतलब जो एरिया जहाँ पे हर्निया है वहाँ पर गरम गरम सलाखों से या रॉड से उस स्थान को जला देना लेकिन यह सब बदला बैसनीज के आने पे बैसनी एक इटालियन सर्जन था जिसने सबसे पहली बार 1889 में हर्निया का सही तरीके से जो ऑपरेशन है उसको एक्सप्लेन किया और उसके बाद से तरह तरह के मॉडिफिकेशंस हुए और आज हम इस स्थिति में हैं कि हर्निया जैसी बीमारी का इलाज की होल टेक्निक्स यानी बिना किसी चीरे के कर सकते हैं हर्निया एक बड़ी ही कॉमन सर्जरी है इनफैक्ट मेरे हिसाब से वह सबसे ज़्यादा या कॉमनली की जाने वाली सर्जरीज में से एक है हर चार में से किसी एक पुरुष को या मेल को हरनिया होने की संभावना रहती है मोस्टली यह बीमारी मेल्स में यानी कि पुरुषों में पाई जाती है तकरीबन 90 परसेंट केसेस में और अगर हम सही समय पर इसका इलाज कर लें तो इससे होने वाले जो कॉम्प्लिकेशंस या जो जो इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उससे हम बच सकते हैं तो आइए शुरू करते हैं हर्निया के बारे में बातें करना जब शरीर का कोई अंग अपनी कंटेनिंग कैपेसिटी या खोल या झिल्ली से बाहर निकलता है तो उसे हर्निया कहते हैं जब हम हर्निया कहते हैं तो हमारा अधिकांश बार मतलब होता है एब्डोमिनल यानी कि पेट के हर्निया से जिसमें मुख्यतः इंग्वाइनल हर्निया जो कि ग्रॉइंस में होता है और अक्सर ये पुरुषों में यानी कि मेल्स में देखने को मिलता है इसके अलावा नाभि के आसपास होने वाले हर्नियाज जैसे अम्बलाइकल या पैराम्बलाइकल हर्निया और पेट के ऊपर वाले भाग में होने वाला हर्निया जैसे अपन इपिगेस्ट्रिक हर्निया कहते हैं इसके अलावा एक और मुख्य वैरायटी है जिसको इंसिशनल हर्निया कहते हैं जो अक्सर पेट के ऊपर किए जाने वाले जो चीरे वाले ऑपरेशंस होते हैं उसके बाद वहाँ पे आई हुई कमज़ोरी के कारण बनते हैं कभी कभी आप जैसे डॉक्टर के पास जाएंगे और उन्होंने आपको देख के लिख दिया है वेंट्रल हर्निया इसका क्या मतलब है तो वेंट्रल हर्निया कुछ नहीं ये एक ग्रुप है जिसमें इपिगेस्ट्रिक अम्बलाइकल पैराम्बलाइकल और इंसिशनल हर्निया शामिल हैं वेंट्रल मतलब सामने तो जो पेट के जो भी सामने वाले हर्नियाज हैं उनको वेंट्रल हर्निया कहा जाता है इंग्वाइनल हर्नियाज या ग्रोइन हर्नियाज को छोड़ के अब हर्निया में प्रॉब्लम क्या हो सकती है हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम ना हो केवल एक उभार या सूजन या लंप जैसा आप महसूस करें जो ग्रोइन में देखने को मिले और आप किसी रोज़ नहा रहे हों या सो के उठे और आपको लगे कि यहाँ पर कुछ फूला हुआ सा है तो हो सकता है आपको लगे कि नहीं ये शायद नॉर्मल है और आप कुछ समय इसको वॉच करें तो आप पाएंगे कि ये धीरे धीरे बढ़ रहा है इसका मतलब हमें तुरंत ही अपने जो डॉक्टर हैं पास में उनको एक बार ज़रूर दिखा लेना चाहिए कुछ लोगों में हर्निया काफ़ी तेज़ पेन के साथ भी प्रेजेंट करता है या फिर ड्रैगिंग डिस्कम्फर्ट कभी कभी हर्निया सडनली भी प्रकट हो जाता है अक्सर ऐसे लोग हिस्ट्री देते हैं कि उन्होंने कुछ भारी वज़न उठाया है अभी रिसेंटली ओपीडी में मेरे एक पेशेंट जो करीब 50 साल के हैं उन्होंने बताया कि उनको पहले कभी कोई प्रॉब्लम नहीं थी लेकिन अभी रिसेंटली जब उन्होंने अपने नए घर में मूव किया तो एक टेबल को धक्का दिया उसके बाद से सडनली एक पॉप की आवाज़ के साथ उनको ग्रॉइन में एक सूजन महसूस हुई और दर्द होने लगा तो हर्निया कई तरह से प्रेजेंट कर सकता है जब हर्निया अनकॉम्प्लिकेटेड हो सिर्फ एक सूजन हो जो लेटने पे वापस चली जाती हो इसे रिड्यूसिबल हर्निया या सिंपल हर्निया के नाम से जाना जाता है यही हर्निया अगर वापस अंदर ना जाए और रह रह के दर्द देने लगे तो इसे इरिड्यूसिबल हर्निया कहा जाता है अगर हर्निया इरिड्यूसिबल है तो इसका मतलब है कि ये एक सीरियस कंडीशन है और हमें इसका तुरंत इलाज करा लेना चाहिए हर्निया की एक स्टेज और होती है जिसे ऑब्स्ट्रक्टेड या स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया कहते हैं जिसमें जो आंत है वो हर्निया के जो रिंग है उससे बाहर आ जाती है और फंस जाती है जिससे आपको बहुत तेज़ दर्द उल्टियाँ चक्कर आ जाना जैसी सिम्टम्स आ सकते हैं दोस्तों अगर ऐसा है तो इसका इलाज तुरंत ही एक इमरजेंसी सर्जरी है और आपको तुरंत ही इसमें कोई कोताही ना बरतते हुए अपने नज़दीक के हॉस्पिटल में दिखाना चाहिए तो आपने देखा कि हर्निया की ट्रीटमेंट डिपेंड करते हैं उसके स्टेजेस पे अगर एसिम्टोमेटिक माइल्ड सा हर्निया है तो आपके पास वक्त है आप प्लान कर सकते हैं अगर आपका हर्निया पेनफुल है या फिर ऑब्सक्शन या स्ट्रेंगुलेशन में है तो फिर हमारे पास समय बहुत कम है और हमें तुरंत ही अपने डॉक्टर के पास पहुंच जाना चाहिए देखिए हर्निया का कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं होता कुछ केसेस में आपका जो सर्जन है वो अल्ट्रासाउंड या फिर सीटी या एमआरआई जैसी जांचें करवा सकता है लेकिन अधिकांश केसों में हर्निया एक क्लिनिकल डायग्नोसिस है तो अब सवाल उठता है कि हर्निया का सही ट्रीटमेंट क्या है देखिए हर्निया का जो ट्रीटमेंट है वो दो तरीके से किया जा सकता है पहले तो हम ये क्लियर कर लें कि हर्निया का ट्रीटमेंट सिर्फ ऑपरेशन है एज़ पर द गाइडलाइंस जो जो सर्जन सोसाइटीज़ हैं उन्होंने गाइडलाइंस बनाई हैं जिसमें बहुत अर्ली स्टेजेस में अगर मान लीजिए बहुत ही छोटा सा उभार है जो कि किसी तरह का सिम्टम नहीं देता है तो उसको हम वॉच कर सकते हैं ज़रा भी कोई सिम्टम्स आता है या अगर वो साइज़ में बढ़ता है क्योंकि हर्निया की नेचुरल हिस्ट्री है धीरे धीरे बढ़ना अगर ऐसा होता है तो तुरंत हमें उसका ऑपरेशन करा लेना चाहिए अब हम बात करते हैं हर्निया के ट्रीटमेंट की हर्निया का इलाज सिर्फ सर्जरी के माध्यम से ही संभव है किसी तरह की दवाइयाँ या फिर आयुर्वेद होम्योपैथ या कोई अन्य योगा वगैरह से हर्निया का इलाज मेरे हिसाब से नहीं हो सकता सर्जरी मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं एक ओपन यानी कि चीरा लगा के की जाने वाली सर्जरीज़ दूसरी लेप्रोस्कोपिक या की होल के द्वारा की जाने वाली सर्जरी जो ओपन सर्जरी है उसका फ़ायदा यह है कि वह सस्ती पड़ती है लेकिन क्योंकि चीरा है तो इन्फेक्शन होने की संभावनाएं हैं इसके अलावा दर्द होना और जो रिटर्न टू एक्टिविटी या रिटर्न टू वर्क है उसमें थोड़ा समय लग सकता है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में तीन छोटे छोटे छेदों के माध्यम से एक जाली डाल के हरनिया का रिपेयर कर दिया जाता है इसमें कोई बड़े चीरे नहीं आते और फ़ायदा यह है कि कुछ ही घंटों में मरीज़ चलने फिरने लायक हो जाता है लैप्रोस्कोपी में दर्द भी कम होता है और मरीज की छुट्टी जल्दी हो जाती है और जो रिटर्न टू वर्क है वह भी काफ़ी कम है अधिकांश केसों में मैंने देखा है कि हम मरीज की 24 घंटे में छुट्टी कर देते हैं खाना पीना चलना फिरना घूमना सब कुछ अलाउ होता है और मरीज अक्सर पाँच या छः दिन में अपना काम ज्वाइन कर लेते हैं तो सवाल ये उठता है कि हम डॉक्टर के पास कब जाएं? देखिए अगर हमें अपने एब्डोमेन में पेट में या ग्रॉइंस में किसी भी तरह की स्वेलिंग महसूस हो जिसमें दर्द हो चाहे ना हो और जो खांसने पे या जोर लगाने पे बाहर की तरफ आती हो तो हमें तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए क्योंकि देखिए हर्निया की जो नेचुरल हिस्ट्री है वो यही है कि वह धीरे धीरे बड़ा होगा और तकलीफ देगा कौन सा हर्निया कब तकलीफ दे इसके बारे में हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते हो सकता है कि आप हर्निया को टालें और दूर हों और उस टाइम पे जो हर्निया है वो एकदम पेनफुल हो जाए या ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए तो ऐसी स्थिति में मुश्किल पड़ सकती है इसलिए मेरी सलाह है कि हर्निया का वक्त रहते इलाज हो जाए तो बेहतर है हर्निया की सर्जरी मुख्यतः दो तरह से होती है एक है ओपन सर्जरी जिसमें चीरा लगा के एक मैश यानी कि जाली डाल दी जाती है और दूसरी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जो की होल्स के माध्यम से की जाती है और इसमें एक अंदर जाली लगा दी जाती है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का फ़ायदा यह है कि इसमें बड़े चीरे ना होने के कारण इन्फेक्शन का खतरा कम रहता है साथ ही पोस्ट ऑपरेटिव या सर्जरी के बाद होने वाले दर्द में काफ़ी कमी रहती है और मरीज काफ़ी जल्दी चलने फिरने लगता है तथा पोस्ट ऑपरेटिव पेन और डिस्कम्फर्ट काफ़ी कम रहता है हाँ इस सर्जरी में खर्चा थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि जो मैश है वो एक स्पेशल डुअल मैश होती है और साथ में उनको फिक्स करने के लिए टैकर्स का यूज़ करते हैं तो ये सर्जरी की जो कॉस्ट है वो ओपन सर्जरी की तुलना में ऑलमोस्ट डबल हो जाती है ओपन हर्निया में क्योंकि चीरा रहता है इसलिए इन्फेक्शन के रेट्स थोड़े से ज़्यादा हैं हालांकि यह सर्जरी चीप है सस्ती है मेरे हिसाब से आपका डॉक्टर सही व्यक्ति है यह डिसाइड करने के लिए कि आपके लिए कौन सा ऑपरेशन बेहतर है दोस्तों अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या ऑपरेशन के बाद हर्निया दोबारा होता है और अगर होगा तो फिर क्या करेंगे तो देखिए दोबारा होना यानी कि रिकरेंस बहुत सारे कारणों या फैक्टर्स पर डिपेंड करता है टेक्निकल फेलियर यानी कि जो जाली है या जो ऑपरेशन के बाद जो फिक्स करने का जो तरीका है उसमें कमी होना जिसके कारण हर्निया दोबारा हो जाए या फिर जो हर्निया का जो कारण है जैसे कि वज़न ज़्यादा उठाना या फिर स्मोकिंग करते रहना या फिर प्रोस्टेट की समस्या बनी रहना जिसमें पेशाब में जोर लगाना पड़ेगा तो हर्निया का रिकरेंस होने की संभावना रहती है हालांकि स्टडीज़ के मुताबिक ऑपरेशन के बाद जो हर्निया का जो रिकरेंस है वो 150 या 200 मरीजों में से किसी एक को ही होता है अगर रिकरेंस होती है उस केस में क्या करें देखिए रिकरेंस होगी तो अगेन हमें फिर से ही हर्निया फिक्स करना पड़ेगा अब क्या रिकरेंस में हमको ओपन सर्जरी करानी चाहिए या लेप्रोस्कोपी तो मेरा फिर से यही जवाब है कि आपका सर्जन डिसाइड करेगा हालांकि जो सर्जरीज रीडू सर्जरीज होती हैं या रिकरेंट हर्नियाज जो होते हैं उसमें भी लेप्रोस्कोपी की जा सकती है लेकिन इसके लिए आपके सर्जन के पास ये एक्सपर्टाइज होनी ज़रूरी है तो हमें ऑपरेशन के बाद किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा जिसे हर्निया दोबारा ना हो तो इसमें आप ये जान लीजिए कि ऑपरेशन के बाद खास करके लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज के बाद चलना फिरना नहाना घूमना सीढ़ी चढ़ना ये सब अलाउड होता है केवल वो काम जिसमें भारी वजन उठाना पड़े या जिसमें प्रेशर जो पेट का है वो बढ़ जाए वो काम अगले तीन से छः महीने के बीच में नहीं करने चाहिए जैसे बाइक पे या स्कूटर की किक मारना पाँच किलो से ज़्यादा वज़न उठाना स्मोकिंग करना वज़न का बढ़ना अगर हम इन चीज़ों को कंट्रोल में रखें तो हम एक लंबी और हेल्थी ज़िंदगी जी सकते हैं दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी अगर आपका कोई भी सवाल है या किसी और विषय के बारे में आप मुझसे जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और चीज़ पे वीडियो बना के आपके सामने लाऊं तो आप मुझे कमेंट करिए और मैं जल्दी ही आपसे दोबारा मिलूँगा गुड बाय